Benvido a todo o mundo a Descifrar a Historia eh, Benvido, eh, Carlos Barros, eh, a este programa eh, Antes que nada, agradecerche eh, que, que asistas a gravar eh, con este humilde podcast Bueno, agradecerche a ti a, a invitación e eh, aproveito para darche os parabéns por, por ese magnífico eh, proyecto de Descifrando eh, a Historia, ¿no? Eh, muchas gracias. Eh, Carlos Barros é eh, un experto na historia medieval, eh, sobre todo, eu diría que é do que máis eu lín e tal, sobre a revolta irmandiña. Entonces, eh, a cuestión polo que eu contestei con él é para falar sobre algúns aspectos da historia medieval de Galicia que a min eh, creo que a xente necesita pues, pois, certas respostas, necesita descifrar certos aspectos destas cuestións e eu creo que non hai ninguén máis indicado eh, que a ti. Entonces, se che parece ben, sin máis dilación, podemos comenzar pois, unha cuestión inicial que, que tamén eh, fixen a Ramón Villares, pero eh, neste caso, en outro caso, é diferente porque é sobre a historia medieval. entonces eh, quería saber a túa opinión, a túa visión, sobre eh, como se atopa a historia medieval galega a día de hoxe. É dicir, queda alguna eh, lagoa, mm, algún campo, algún feito no que ainda haxa eh, un moito que averiguar que este eh, casi sin estudar ou a maioría de cousas eh, xa se poden, eh, xa se saben e agora solamente estamos pois reinterpretando. Bueno, eu creo que o medievalismo galego eh, disfruta de, en fin, de unha boa situación pero naturalmente eh, hai lagoas non e, e eu a, a lagoa eh, que máis me eh, sobre a que máis faría faría eh, en fin, énfasis e a falta de eh, enfoques globais, porque vivimos unha época eh, non solamente na historia medieval, eh, non solamente na historia, en general de hiperespecialización. Entonces, a base de fragmentar a, a historia que que investigamos se nos escapa o enfoque eh, global e na práctica, na realidad, eh, a historia transcurre pois, eh, nos diferentes ámbitos ao mesmo tempo, eh, tanto xeográficos eh, como pois eso, económicos, sociales, políticos, culturales, etc. No? Entón, ainda sigue pendente, que non é un tema específico da historia medieval de Galicia, nin da historia solamente, non? eh, pero eh, eh sigue pendente isto de conseguir un, un enfoque global e eu, vamos, aproveitaría para animar a, os que sobre todo agora están eh, comenzando a, a facer historia eh, medieval de, de Galicia a aplicar o que, o que en Historia de Debate chamamos historia mixta como historia global, é dicir, a mesturar eh, digamos, especialidades, temas e enfoques eh, diferentes para conseguir aproximarnos a realidade histórica, neste caso a realidade histórica eh, medieval, donde todos estos eh, aspectos que estudiaban por separado se dan ao mesmo tempo e dun xeito interrelacionado. Isto eh, é especialmente importante o de facer enfoques globais para facer algo que se fai moi pouco, aínda que se fala moito, que é o, a, o, o tema da identidade galega e concretamente no caso nosa formación da nación galega na época eh, medieval xunto co, coas restantes nacionalidades eh, eh, españolas no? entonces nese sentido non se pode estudiar a identidade se non se interpreta e investiga dun xeito conxunto os aspectos sociais, os aspectos culturais, os aspectos económicos, en fin, os aspectos eh, políticos. Por lo tanto, a maior lagoa a, a falta de un enfoque global nas investigacións que se fixeron e que se están a facer hoxe, hoxe en día. Eh, ao principio dixen que, que eras, bueno, para min quizás un dos que máis sabes sobre a reporte irmandiña eh, en galega, entonces eh, eu quería lle preguntar eh, sobre a de irmandí todo o mundo máis ou menos sabe o que foi eh, eh, ou, creo eu que máis ou menos sabe o que foi pero eu quería que desde a túa como especialista neste tema que dixeras eh, que explicaras a xente dun, dun xeito sincero por así dicirlo de que foi e por que se empregou despois como exemplo de rebeldía bueno, de... por todo mundo sabe o que foi, pero relativamente, porque existe unha idea tradicional sobre eh, o que foi a Revolta Irmandiña e eu cando comecei con isto, con a miña tese de licenciatura, logo coa tese de doutoramento, hai máis de 30 anos, pois me atopei que moitos do, das interpretacións eh, da revolta Armandiña non tiñan justificación documental, non? E que era necesaria unha re, renovación a fondo dos estudios sobre a revolta Armandiña, que eu seguiu sendo hasta o día de hoxe pois, a primeira liña de investigación eh, para min, da que naturalmente traballei sobre outra, outra, outras cousas. Non? A, a, a revolta irmandiña foi ante todo unha revolta coral, onde participan diferentes grupos, e, e clases, estamentos e, e clases sociales, pero de maioría popular. Non somente eh, do punto de vista dos participantes, no? Eh, eh, nos asaltos aos castelos, nas batallas, etc., sino tamén eh, desde o punto de vista dos cargos os cargos irmandiños eu eso o teño demostrado eh, aproveitando todo o que sabemos a través do preto de Vera Fonseca na súa maior parte eran campesiños eh, artesáns Eh, eh, eh, eh, pescadores mariñeiros é, eh, eh, dicir, o que non quer decir que, que a burguesía xogara un papel importante na dirección política, sobre todo ao comenzo do, do movimento irmandiño e no aspecto militar tamén sogoro un papel importante eh, a, a fidalguía e uns cabaleiros de estatus medio, non tanto de alta nobreza, senón de pequena e media nobreza. Por tanto, unha, unha revolta eh, popular eh, con moitas eh, alianzas eh, e, e, e unha orientación claramente antiseñorial, eu diría incluso anti, anti, antifeudal, non? Mm, un, un dos maiores logros da revolta irmandiña foi por parte dos populares eh, mm, eh, eh, foi conseguir mm, eh, apoios, eh, alianzas moi interesantes, non? empezando pola pequena e media nobreza, desde logo traballar conjuntamente coa burguesía eh, urbana, e, e por suposto eh, conseguir o apoio da maior parte da, da Igrexa Galega exceptuando o, o arcebispo Fonseca no? E, e, e o apoio mm, digamos daquela maneira de, do rei Enrique IV que rematou o 6 de xullo de 1467 dando por vos e legitimando os derrocamentos das fortalezas en Galicia eh, pola acción da, da, da Santa Irmandade. Conclusión, eh, sobre o que foi a revolta Irmandiña, que, que foi unha revolta eh, triunfal, non? É dicir, que conseguiu derrocar prácticamente a actualidade das fortalezas de Galicia e logo viu unha década de reacción eh, eh, señorial nos anos 70 eh, do século XV e unha, o, que, o que podemos chamar a segunda volta da revolta irmandiña cando Acuña eh, Chinchilla, eh, Camaces viñeron a, a Galicia a, a poñer orden na anarquía nobiliaria que aquí existía e buscaron o apoio popular, incluso dos dirixentes mm, irmandiños que se prestaron tamén a mo, mobilizáronse de novo as milicias tanto no campo como na ciudad e como na cidade e, e, e, e iso eh, conseguiu po, tuvo como como conclusión eh, parcial de que boa parte das fortalezas que foran forzosamente reconstruídas depois da revolta irmandiña pois foron derrocadas de novo eh, por unha nova irmandade que claro, a diferencia da Irmandade Primeira de 1467, esta dos reis católicos, tiña un apoio popular, unha colaboración da e, dos, dos ex irmandiños, pero estaba den, dirixida dende, dende riba, inda que a dirección Eh, como no, no caso máis coñecido que do gobernador nomeado por reis católicos Fernando de Acuña era moi radical sobre todo na oposición a, aos señores feudais que volveran a retomar o poder en Galicia e, e como eh, no derrocamento das fortalezas re, reconstruídas. No? Por lo tanto, é unha, é unha revolución, eu non discutiría o término revolta, revolución, de logo foi unha gran revolta e unha revolución se si somos capaces de entender que eso podía existir no tránsito do século XV ao século XVI tamén se pode en, en, empregar. De feito, eu creo que foi a única revolución pola súa radicalidade e o momento histórico no que ten lugar que o, o tránsito da Edade Media a Edade Moderna, a única revolución que hubo eh, na, na historia de Galicia, sobre todo con un, un apoio ou unha participación maior, maioritaria da sociedade galega, popular, obvia, obviamente, sobre todo o grupo máis representado nas movilizacións como, como é lógico na Galicia daquel tempo pois eran eh, o campesiñado por tanto a única revolución na historia de Galicia aí daí ven pois, todo este prestixio que ten de maneira que Irmandiño é sinónimo de, de rebelde e eu se preguntaba ao principio se <laughs> si foras alumno meu pero eh, vese que non, non coincidiu pero eh, saberías que unas clases, cando explico a conflitividade social en Europa, poño de exemplo de revoltas sociais en Europa no século XV os payeses de remesa en Cataluña e os irmandiños de Galicia. E, e, e non hai dúbida, porque eu que sei, por exemplo, Chiompi en Italia pois, eh, eh, foi moi importante, pero se trata de unha mobilización eh, estrictamente urbana, non de, de carácter general como foi a, a revolución eh, irmandiña. E logo un, un, Usita, a revolta usita, que como en Galicia tomaron o poder durante un tempo, durante un tempo, etc., é consecuencia de, tamén de unha heresía, non? E se tiña un componente religioso que era o primeiro que hai que destacar para entender a, a revolta usita, mentras a, a revolta dos irmandiños galegos, pois principalmente eh, a, a motivación principal é, é, é laica, non? Inda que tiña un componente eh, religioso, providencialista, incluso milenarista. polo tanto, é a maior revolta que tivemos, eh, podemos de, nomeala como, como revolución na, na historia de Galicia e, e, e, e tiña que ser estudiada, inda que por razóns de tipo seo, políticas non se fai, como unha revolta exemplar para entender mm, en Europa o tránsito da Edade Media á Edade Moderna. Eh, logo tamén, eh, a parte da, da revolta en Mandiña, Tamén temos en Galicia outro, outro exemplo, outro exemplo, que a Manía tamén sirve, como, efectivamente, como estabas dicindo, non? sirve de exemplo por esa revolución, a revolución, a revolución de Galicia, pero pois tamén temos un, unha persoa, un personaxe histórico, que tamén se utiliza pois para, eh, como exemplo dunha Galicia libre, fronte a Castela, etc. Que é Pardo de Cena. E, e gostaríamos saber eh, por que se utilizou sabendo que e a día de hoxe pois, decir, non ten nada que ver eh, a rebeldía de Pardo de Cela co, supoño que co, co, co galeguismo actual ou co, co, co, co sentimento galego actual Así é eh, Mira, eu, eu creo que mm, digamos que eh, o enorme impacto da, da figura de, de, de Pardo de Cela en fin, que ven da man do, do nacionalismo do século XIX do século XX eh, da, ten garda relación co resurdimento galego do século XIX, etc. O gran impacto que tivo e ten a súa figura ven de algo tan simple como isto, que morreu insustamente. É dicir, que, que non merecía. Claro, facemos historia, non merecía ser eh, eh, que lle cortaran o, o, o pescozo en, en Mondoñedo en 1400 83. Claro, porque ninguén o merece. Eh, facemos historia dende, dende cada presente. E no presente actual, afortunadamente, hai unha globalización de valores, unha universalización de, de valores de tipo humanitario que é contraria a, a, a pena de morte e está, eh, eh, digamos que nosos eh, noso esquema xurídico en toda a sociedade democrática, non? pero independentemente eso, en todas as épocas, a morte das persoas, eh, digamos que eh, supoñía un, un impacto sempre extraordinario, ¿no? máis pola maneira en que, en que mataron a, a Pardo de Cela. Non nos olvidemos que están falando de Occidente medieval e donde pesa moito a tradición eh, digamos, eh, cristiana, eh, novo testamentaria, da, da morte eh, de Xesús, o Calvario, a crucifixión, neste caso lle cortaron a cabeza a Pardo de Cela, e ese paralelismo na mentalidade eh, popular e na mentalidade da época pois cando hai un asustezamiento como, como, como neste caso pois é, é inevitable entón esa é a primeira cuestión, a morte insusta dun, dun, dun, dun nobre que facía en definitiva, o que fixeron os out, moitos dos outros, ou a maioría dos outros membros da oligarquía feudal na Galicia do século XV e en malfeitorías para acaparar terra, para acaparar vasalos, etc. E, e ningún deles foi eh, eh, asusticiado. Eh, por eso, eh, para donde Cela lle tocou, non? E como lle tocou, pois eso fai que o recordemos hasta o día de hoxe e así seguirá sendo no futuro, pois con unha gran emoción e con ese sentimento de que morreu eh, inocente, inda que os contemporáneos non estarían de acordo porque veían nel, eh, digamos, un prototipo de cabaleiro eh, eh, mal, malfeitor, non? Eh, como sabemos, Benito Biceto eh, cenera un mito eh, a mediados do século XIX sobre Pardo de Cela con elementos eh, antihistóricos, non? Por exemplo, decir que él era eh, un, foi un mártir pola independencia de Galicia ou incluso barbaridades como que fora un dirixente irmandiño non na, na novela eh, onde empezou a falar destes temas que é Los Hidalgos de Monforte cando foi o maior enemigo que tuvo foi o único dos nobres importantes da época que pediu represión eh, para, para os irmandiños, cosa que afortunadamente non tuvo lugar porque o seu propio sogro, cando de Lemos, foi a quen lle, lle decía, señor Conde, encha os carballos cos vascos seus vasalos e, e, e, e o conde de Lemos Pedro Álvarez Osorios lle dixo que non habería de comer eh, dos, dos vasalos claro, <laughs> non estaba vivo fora unha revolta tan tan irresistible tan masiva que, que, que unha represión ao mesmo tempo masiva pois supuñería o fin de, de, de esas clases eh, señoriais, non? Entón é moi evidente, non houve represión, por lado non se pode decir que foran dirigente irmandiño e, e, e tampouco de que, de que fora morto por, por defender a, a liberdade de Galicia e a independencia de Galicia. O único que lle preocupaba eran, digamos, o seu patrimonio, os seus vasalos, as súas rentas, eh, etc., como os demais señores eh, da, da, da época, no? Eu creo que este mito é que é un mito galeguista, literario, historiográfico, político, etc., vai a menos, non? Eu fixe un traballo aí, pois, eso, que, que foi 30 anos ou 20, xa non me acordo ben, eh, sobre os mitos da historiografía galeguista onde estoso Eh, destacaba isto, pero día que estou repasando ese escrito, doume conta que ese, en boa medida, xa é un debate que quedou atrás, non? E foi, mm, dende o punto de vista mm, nacionalista, sustituído por algo que eu creo que é máis comprensible e, e están en todo o, o, o dereito de interpretar a morte eh, desa maneira que coñecemos, brutal, de parto de cela, digamos, como un golpe a, a, a nobreza de Galicia, incluso a Galicia, que facilitara a integración do reino eh, de Galicia no novo Estado centralizado que se estaba a constituir, que na época, polo tanto, dos reis dos reis católicos. É certo que que a morte violenta así de, de Pardo de Cela previo pff, un, un suizo, digamos, sumari, sumarísimo ali en Mondoñedo, pois facilitou que o, o Estado dos Reis Católicos se instalara en Galicia con súas partes positivas, como a creación da Audiencia de Galicia, que permitiu, digamos, revisar todas as rentas que se pagaban en Galicia e, e outras moitas, moitas cousas. Non? Eh, en, entonces, en ese, en ese sentido, eh, é certo que co golpe que deron eh, mm, eh, cortándolle o pescozo a Pardo de Cela, pois o resto da, da nobreza galega, digamos, que aceptou mellor ou podía aceptar mellor digamos, a integración no novo Estado que se estaba eh, eh, formando. De maneira que, objetivamente falando, non subjetivamente, porque na intencionalidade de Pardo de Cela non estaba Galicia, estaba solamente o seu señorío que impusera ali no, no Bispado de Mondoñedo e máis nada. Non? Pero, objetivamente, se pode decir que foi un, un freno, un golpe, eh, eh, digamos, a, a unha identidade galega que continuará eh, no antigo réxime, pero claro, dun xeito moito máis controlado por un Estado que se foi centralizando, aínda que, como todos sabemos, eh, a fase decisiva é centralización e, e, e de agresividade hacia as restantes linguas peninsulares e as restantes identidades peninsulares se deu a partir de Felipe V na época eh, eh, borbónica. Por lo tanto, esta é a miña idea, non? Dende a morte insusta hasta unha interpretación lexítima, objetiva, pasando por a necesidade de superar eh, Pardo de Cela como un mito que, eh, que, que non se justifica por, por, por os datos históricos que temos e, por lo tanto, que fai daño ou fixo dano a unha historiografía como a historiografía galega que ten que basearse en, en fontes certas e en interpretacións que, a, de ser posible, estean eh, ben baseadas eh, documentalmente. Interesante. E de, de personaxes históricos, pois, a outro, a outro personaxe histórico. Pasamos a un ainda máis, eh, por así decirlo, ainda máis eh, polémico porque eh, Semírez, o bispo, o arcebispo Semírez, eh, foi históricamente valorado mm, positivamente por moitos e denostado por outros. Eh, Otero eh, Pedrao chamaba o clerc de Galicia. O, Perdón, o que? O clerc de Galicia. Ah. Eh, o, decir, eh, Manuel eh, Murguía ensalzaba toda a súa figura, pero Castelao, por exemplo, criticaba certos aspectos del. Entón, a mí me gustaría saber eh, mm, desde a túa perspectiva eh, a, valor, a unha valoración eh, obxectiva deste personaxe é dicir, eu sei que fixo cousas boas e cousas malas e en parte debemos o que foi Galicia e o que é Galicia a él entonces eh, un, un, por así decirlo, vamos a facer un xuicio posteriori a este personaxe eh, eh, valorar objetivamente que puido facer mellor, que puido facer peor e eh, que, que, que se lle pode valorar. Bueno, eu creo que realmente hai moito máis debate aínda hoxe sobre o paro do CELAC sobre os eh? é dicir, esa idea última que tú dís do, da, da enorme da, posit, do enormemente positivo que foi a súa aportación a, na, a Galicia pleno medieval, eu creo que sobre iso hai consenso. É certo que Castelao, por exemplo, dai ven toda todas as a visión negativa eh, eh, na historiografía nacionalista nacen sempre en Galicia, en Castelao porque el di que cando eh, Selmírez eh, coroa a Afonso Reimundes como, como rei de Galicia logo o traiciona a él e a Galicia, <laughs> a él para nada, pero a Galicia traiciona a Galicia cando esa, ese rei de Galicia aproveita eh, para eh, conquistar eh, a coroa de Castela se transforma en Afonso eh, VII, non? o emperador. Dice que eh, foi unha traición a Galicia porque deixou de ser rei de Galicia para utilizou eh, o ser rei de Galicia para transformarse no, no emperador de, de, de Castela. No? Eh, bueno, eh, eh, son como sempre interpretacións dende logo eh, lexítima pero é eh, que aquel momento non existía unha unha reivindicación independentista eh eh, eh, eh, como, como a conocimos eh, eh, eh posteriormente na época eh, contemporánea, non? entonces pues, pues, a nobreza galega e, e tamén o alto, o alto clero fixeron o que, o que se viña facendo, non? De tratar de ter a máxima influencia na corte de, de, de, de Castela, non? Eh, objetivamente, hai que decir que, que Xelmírez ten tan boa imaxen e tan boa prensa porque tivo unos biógrafos de excepción que viñeron de Francia eh, e fixeron eh, escribiron a historia compostelana, verdad? a historia compostelá, eh, que, que, que, que non solamente é unha biografía eh, laudatoria de, de Selmire, sino que ademais é unha crónica do século XII eh, en, Santiago, en, en Galicia, eh, bueno, incomparable, non? Etcétera, claro, pouco, outros personaxes históricos da Igresa ou, ou da nobreza, etc. De Galicia non tiveron esa, esa, eh, eh, alguén que os biografiara eh, en fin, con tanto detalle e con tanto, e con tanto rigor e con tanta trascendencia, porque ese sí que eh, gracias á historia compostelá, eh, eh, Selmire sí, sí que tivo unha proyección fora de Galicia e en Europa, eh, etc., eh, gracias a esta eh, biografía súa que, que no coñecemos como a historia eh, compostelá. Certamente, no século XII, Selmírez eh, vive un momento de esplendor da Igrexa Galega, eh, un momento de esplendor para Galicia, eh, e, eh, eh, cando pois, recibe un gran impulso o, o camiño de, de Santiago, eh, ao mesmo tempo eh, está, chega a súa plenitud o feudalismo galego que representa moi ben Selmire, non solamente por ser o primeiro arcebispo de Santiago, polo tanto, o señor máis importante de Galicia, senón porque ademais dá nota de, de, de algo que é moi importante para entender o feudalismo en Galicia e o carácter clerical que tiña maiormente eh, a composición da clase feudal en Galicia naquel momento. Despois, eh, xa na baixa Edade Media, retoma con violencia o poder a nobreza eh, seglar con unhas consecuencias eh, terribles para todos, para a Igrexa, para os seus vasalos, para as cidades, en fin, justamente esa, esa, esa nobreza nova, trastamarista, eh, que, que logo conduce a Galicia a revolta irmandiña donde a igrexa, xa o dixemos antes, se posiciona a, a, ao lado das cidades e, e dos populares contra esa oligarquía feudal que tin que, que usurparon o centro do feudalismo en Galicia a partir do fin da Guerra Trastámara en 1360 e, e, e nove. Non? lo tanto, de, de todo este momento de esplendor do feudalismo pleno medieval eh, galego, eh, se é consecuencia, pero tamén é causa, porque el eh, como se leven na, na historia compostelá, toman medidas, non soamente medidas que teñen que ver co Arcebispado de Santiago, senón medidas que ten que ver co goberno de, de, de, de Galicia. Por lo tanto, se beneficia desa de boa, desa de boa imaxe. Por último, remato eh, sobre, sobre esta xeografía que é a historia compostela, se construe un mito, é dicir, con parte real e con parte imaginaria. Evidentemente, eh, a, a mitificación de Selmire ven de que se agranda o seu papel, non? se amplía dun, dun xeito extraordinario, porque hai unha fonte histórica que o permite. Entón hai que poñelo, digamos, no seu susto punto. E o seu susto punto tamén é que el supo moverse eh, eh, para gobernar eh, a Igrexa e eh, para gobernar Galicia nun momento eh, de, de feliz, non? Nun momento de expansión económica, de expansión social, de expansión do Camino de Santiago, donde, donde feudalismo tiña, digamos, máis apoios que detractores, eh, eh, etc. Supo velo, pero él eh, digamos, eh, de alguna maneira, un, un alguén que cabalga sobre sobre o momento histórico de, de plenitud. Outros, a mellor, noutros noutros reinos peninsulais, noutros lugares de Europa, non superon ver que era o momento, non? E ele o soupo, o soupo ver, ora non todo o mérito, que eh, lle corresponde a ele, pero, pero de todas maneiras tuvo eh, moito, moito mérito. É dicir que o mito de, de Selmir ten unha base histórica real, etc., porque os datos que ven na historia compostelá se, se confirmaron posteriormente con documentación, saída da catedral e, e e, e outras fontes. Eh, Ximénez, eh, a verdade é que impacta pola súa política, a súa forma de moverse, ir a Roma, eh, o que retrocina Tolstoy, eh, que me parece un personaxe pois, pues, moi hábil políticamente, moi hábil a hora de conseguir o que quería. Eh, outro que, para min, eh, eu cando cheguei pois, a estudar historia, eu tiña a concepción do rei García, do reinado de García, hace cinco anos, aí, perdidos no tempo, que a historiografía, pois, a historiografía española, ou, que sexa. E eh, eu teño a concepción do Rei García, pois, bueno, eh, Rei García eh, que durou un pouco pusilánime, pois, non? que durou un pouco no, no poder de Tarero, se vea máis nada. Pero, eh, cando cheguei a terceiro de Tarero, mesmo que contou Historia de Galicia, un, un gran profesor, eh, José Miguel Andrade, eh, explicounos o, que o Rei García sufriu un atendante en memoria. É dicir, un atendante en memoria é borra, es decir, como borrar la figura de dun rei que, que un momento, na, na, no, no momento dos seus contemporáneos do rei ou dun personaxe histórico que no momento dos seus, dos seus contemporáneos pues, non, non foi ben querido, non foi ben, non foi ben visto. entonces eh, eu quería eh, que explica, que explicáramos aos ointes e as ointes eh, que, que tipo, que podemos dicir que, que positivo o goberno os cinco anos deste rei ou, ou iso xa con os oito anos que gobernou, pero que tivo de positivo a gobernanza deste rei no reino de Galicia que podemos extraer? Sí, ti, mi compañeiro Andrade tiña toda a razón, Xosé Miguel, cando decía eso de que o que foi condenado pola, pola memoria. Aproveito para mandarlle un saúdo dende aquí, agora vou menos pola, pola facultade. Ben, eh, o rei García, eh, hai que decir primeiro de que recibe, é un rei exclusivo de Galicia como consecuencia do reparto entre os fillos de Fernando I da, da, da herencia de, do reino de, de Asturias eh, e, León. Isto, isto pasa eh, no século no século XI e, e o rei García lle toca eh, eh, Galicia e ele é o rei exclusivo de Galicia. Pero non é consecuencia dunha dunha reivindicación que existira naquel momento de, eh, en favor dun reino separado eh, de Galicia da, da coroa de Castela. Eso dura 5 eh, cinco ou 6 anos, eh, efectivamente, e é, e é un, un, un, digamos, un fenómeno histórico que hai que eh, destacar e que hai que salientar, porque é raro, non? é raro, quero decir que a Edade Media no, no sentido máis amplio dura mil anos, non? É decir, dende os suevos ata, ata eh, o final dos do, do, dos reis católicos, non? Do, eh, entón, nese, nese sentido, bueno, cinco anos de reino eh, independiente. Hai que, hai que de, destacalo, pero de todas maneiras saber un pouco por que se deu isto, non? que se trata de, da sucesión de, do, do, do, do rei Fernando eh, I máis que doutra cousa. Ora, claro, por que é moi importante salientalo e se fai. E nese sentido, hoxe podemos decir que canto menos para os interesados na historiografía galega xa non hai condena da memoria. Hubo un resurdir da, da memoria do, do rei García, non? Entón, nese sentido, foi un logro, un logro Eh, estamos falando dun logro historiográfico importante, non só para o galeguismo, sino un logro historiográfico importante en, en, en, en, en general. Non? Por que? Porque expresa a identidade nacional galega que estaba formándose ese momento. Porque a existencia dun reino de Galicia ao longo deses mil anos en general expresa que existe unha identidade socioeconómica, política, cultural detrás, non? E se ademais hai un período, ainda que breve, moi significativo de un rei independente con máis motivo. Por lo tanto, expresa a identidade de fondo de, do, que se, de tipo de carácter nacional que se estaba formando no noroeste eh, peninsular. Antes ou despois, e despois do rei García, como sabemos, o reino de Galicia eh, for, eh, constituiu unha parte autónoma da coroa, primeiro de Asturias, logo de León e logo de Castela donde eh, Galicia ou as súas clases dirigentes xogaron forte a para, para, para decidir na, na corte asturiana, na corte eh, leonesa, na, na corte eh, eh, eh castelá xogaron forte, pero con un éxito que foi de máis a menos. Eh, Galicia era maioritaria na, na coroa de, de Asturias, moi importante na coroa de León, tamén porque hubo os dous reis máis importantes mm, que son Afonso IX eh, eh, eh, eh, como se chama eh, eh, o outro Ordoño II. E entonces foi moi importante, pero a, a partir da toma de, de Toledo e a constitución da Coroa de Castela absorbendo o Reino de León e o Reino de Asturias, Galicia foi perdendo forza na corte. Foi perdendo forza na, na corte. Eso hai que decilo, eh, hai que decilo eh, tamén, non? lo tanto, eh, eh, esta idea de, de de traballar por ter o máximo de influencia na, na corte de Asturias, de León, de Castela, cada vez é, eh, é, eh, é máis eh, dificultosa, non? é máis dificultosa de levar a, de levar a práctica e eso eh, cambia as cousas en Galicia e, e xenera eh, xa na baixa da media movimentos que buscaban máis o achegamento a Portugal que a, que a, que a, que a Castela, pero bueno, eso é outra historia. Eh, efectivamente, entonces, eh, tratando o, o tema este sobre o reino medieval, eh, decir, o Galicia no reino medieval, eh, era Galicia tratada como reino eh, eh, a pesar de estar unido de Castela, Castela sabía de esa diferenciación de Galicia e trataba como reino ou non, es decir, en caso afirmativo en que se vía esa diferencia e se, se é negativo, no, no non, non a trataba como reino pois non hai nada que dicir pero se a, se a trataba como reino en que se vía esa diferencia Mira, primeiro repetimos durante mil anos, é dicir dende a entrada dos suevos en Galicia eh, para constituir un reino propio no ano 411 ata digamos, eh, o, o ata 1480 que, que, que os reis católicos se instalan en, en, en, en Galicia. É dicir, dende, dende as crónicas que falan da, dos suevos ata o testamento de Isabel a Católica, o reino de Galicia parece como unha entidade institucional propia, e, e eso, eso eh, mm, bon, disque que os, os romanos chamaronlle Galí, Galaecia ao noroeste peninsular, claro, moito máis extenso do que sería logo a Galicia eh, medieval, porque eran conscientes de que existía un, algo peculiar, específico, desde o punto de vista da población nese noroeste, noroeste eh, peninsular. Bueno, pois o mesmo, os chegaron aquí e sobre esa realidade histórica que fora a provincia romana de, de Galaecia, crearon un reino eh, que, que funcionou eh, mm, os suevos pois hasta eh, pois casi século medio de xeito independente hasta que foron absorbidos polo reino eh, visigodo no? entón ese sentido eh, eh, dura mil anos esta, a existencia des, deste reino no testamento de Isabela Católica aparece non só o reino de Galicia sino os reinos e a, e, e os diferentes señoríos que constituían a coroa de, de, de Castela, non? Pero, e a Castelao, volvendo a Castelao, sempre en Galiza, lle marivillaba. Dicía, isto parece casi un proxecto federal. Bueno, hai que decir que o Estado moderno comenzou como un proceso, como un, como un proceso, digamos, de coalición entre Coroa de Aragón e Coroa de Castela, que a súa vez estaban subdivididas en señoríos e en, e en reinos específicos, etc. E iso todo se foi centralizando ao longo do século. Pero xa digo, hai un reino que atravesa toda a historia eh, medieval de Galicia que se chamaba Reino de Galicia e existía certa conciencia de ese reino e non soamente entre, entre as clases eh, eh, dirigentes. agora ben, As clases dirixentes son quenes deciden a acción política eh, de, do reino de Galicia que non tiña rei propio, obviamente, nin institucións propias. Era unha, unha, unha institución de tipo política que está moi ben documentada eh, en todas as documentacións da alta, da plena e da baixa e da media, pero que non tiña, eh, era un poder valeiro, non? no sentido de que era un, un, un, un rei Eh, era, era un rei un reino sin, sin rei concreto, o rei seguía sendo o de Asturias, o de León, o de, o, o, o de, o de Castila. Entón, que pasa? Que a acción política de, de, do reino de Galicia pois depende da nobreza, principalmente. E hai dúas tendencias moi claras. Ya Benito Viceto eso se, o veía, o, é unha das cousas mm, o tiña claro máis aproveitables de, da súa historia de Galicia que podemos criticar algúns elementos imaginarios, pero el se baseaba bastante tamén en documentación e hablaba, e eh, podemos falar de unha nobreza integracionista e de unha nobreza separatista. Cando se os, a nobreza do sur de Galicia, entre Miño e, eh, e, e Douro, constituye o, o reino de Portugal eh, na segunda mitad do século 12, eh, o que queda na Galicia que se que, que Viceto chama lucense, porque ah, digamos que a Galicia eh, que forma eh, o sur de Galicia que forma Portugal eh, sería a Galicia bracarense con capital en Braga e a Galicia que queda para o resto da de Media como como Eh, nomeada como Reino de Galicia, pois a capital que vende dende a época romana sería Lugo, por iso já chamamos a Galicia lucense eh, a, reintegracionista, a, eh, a, a reintegracionista, a integracionista e, e, e Galicia Barcarense a separatista porque constitúe un reino separado do, do reino de Galicia, que é o reino de Portugal, que a súa vez formaba parte da coroa de, de Castela. Claro, despois de irse ao sur de Galicia, o que queda na Galicia nucense como reino de Galicia, pois é hexemónicamente eh, eh, integracionista, o sea, seguía traballando por ter influencia na corte para ter máis poder en Galicia, buscaba o máximo de poder na, na corte, de, nese, nese caso xa de, de, de, de Castela. Pero claro, comentábamos antes que o papel da nobreza galega vai mermando eh, no século XIV eh, e XV e eh, en dúas guerras sucesorias, unha no século XIV e outra no século XV, que teñen lugar, mm, eh, boa parte da nobreza galega se alía con Portugal, por exemplo, na Guerra Trastámara entre 1366 e 1369, a maior parte non solamente da nobreza, sino tamén da igresa e, das cidades galegas toman o partido do rei de Portugal, son nos dous casos, século XIV e século XV, guerras pola coroa de Castela, onde Portugal intervén, entonces ao intervir Portugal, a maior parte de Galicia está con Pedro I de Portugal, fracasa, porque perde a guerra civil con Castela. Despois, no século XV, volve a repetirse eso co, os reis católicos por un lado contra, contra Afonso V en, en Portugal. E aquí xa se forma un bando portugués, pero minoritario, comandado por Pedro, por Pedro Madruga. Quero decir que hai como un resurdir da, da, da Galicia bracarense, da Galicia que constituíra un reino separado no século XII, no, Eh, como un, un renacer no século XIV e XV, pero con unhas características ben distintas, porque o que se trataba, eh, nese caso, é que, eh, eh, sendo eh, o rei de Castela o rei de Portugal, pois, claro, eso para, para Galicia, que de, seguiría sendo un reino desa de coroa portuguesa eh, castelá, eh, pois, so, eh, xogaría un papel moi importante para empezar que eh, en vez de ser o idioma común eh, eh, na, na, na, península na parte occidental da península o, o castelán bueno, na parte occidental e na parte oriental nas dúas sería o, o portugués con toda a, a, a seguridade, eh? porque os reis portugueses no momento que se forma eh, o idioma sobre todo a escrita do, do, do idioma nos séculos XII, XIII eh, principalmente a administración de, de, da monarquía portuguesa son un papel moi activo non? mentras que aquí en Galicia pois máis ben eh, é un movimento da sociedade civil constituir unha lingua e unha cultura eh, propia en Portugal hai unha, unha intervención política moi importante, é dicir, se houberan engañado eh, as dúas guerras civiles Pedro I no primeiro caso Afonso V quinto no, no segundo caso eh, podemos estar seguro que, que a lingua eh, común eh, eh, no, no reino mm, peninsular eh, que resultase na monarquía que ahora chamamos hispánica, pero habría que chamar portuguesista <laughs> ou algo así, pois nese caso sería o galego portugués que que se constituiu nos dous lados da, da fronteira eh, eh, ao longo de, da, da Edade Media. Bueno, a historia foi como foi. Polo tanto, e, e rematando, o reino de Galicia é moi importante do punto de vista da identidade, pero pero dependemos dos movimentos que fai a nobreza e a nobreza que triunfou ao longo da Edade Media é unha, unha nobreza inte, integracionista non? e ese é un dato objetivo sobre o que temos eh, que, que traballar de todas as maneiras non foi obstáculo ese, esa pertencia do reino de Galicia a, a, a coroa asturiana eh, leonesa ou castelana non foi obstáculo para que se formara eh, unha identidade nacional plena nos séculos XI, eh, XIII en, en Galicia, porque simplemente algo xa dixen, non? Eh, esa identidade é ante todo eh, social e cultural, eh, non é política, o sea, a nacionalidade galega que se forma na Edade Media eh, eh, está expresada no que é o reino de Galicia pero é unha consecuencia non dunha acción política, senón é consecuencia dunha acción eh, social eh, e eh, se queremos económica ou lingüística cando falamos de lingua non falamos de cultura de cultura de élite cando falamos de lingua fal, fal, falamos de algo que é produto de unha interacción social continua é dicir que é un produto eh, eh, social eh, agora vamos deixar un pouco de lado o que ven sendo os temas así de mitos e tal Eh, a mí, a mí, ocurrióse unha pregunta bastante interesante por os tempos que vivimos. Eh, estamos nunha pandemia, eh, estamos con unha pandemia bastante importante que afectou bastante, xa levamos casi dous anos neste, neste tema. Entón, eh, vamos facer unhas... Eh, que quería que, que me falaras dun tema en Galicia, sobre a peste, sobre a chegada da peste. Eh, hai un historiador que se chama Cipolla, sí, italiano, que fixo eh, unha comparación, no? é dicir, falaba dun pueblo de, Italia onde falaba da peste, tal como se, algúns se poñían, o poñían a, a, a quedar na casa, e, bueno, unha serie de programas como a peste, e que podemos extrapolar a actualidade a, ao coronavirus, o, o, o, o que vivimos o coronavirus, non? Uns partidos, eh, como se politizou todo, toda esa pandemia. Eu quería que non falabas da peste na Idade Media en Galicia. Mm, sábese eh, algo referente a que medidas eh, se levaron a cabo, eh, que pensaba, a mí, a mí me interesa quizás eh, que pensaba a xente desa época. É importante saber a opinión, é difícil que haxa, porque apenas a xente tiña opinión, non? Pero que pensaba a xente nesa época da peste? Bueno, eh, a peste comeza en toda Europa no ano 1348, como sabemos, pero ten réplicas Eh, e o que aparece na documentación en Galicia pois é, son datos de 1349, do ano seguinte de 1352, son datos escasos pero claros, non? no sentido de que como non podía ser de outra maneira, eh, Galicia eh, eh, no século 14 era eh, a parte, unha parte importante do occidente medieval gracias eh, especialmente a, ao camiño de Santiago e xe, con toda a seguridade, ainda que non hai probas, o Camiño de Santiago foi unha das vías de difusión da peste, eh, tanto para a peste que chegaba a Galicia como a peste que se que, que se contagiaba a, eh, que, porque levaban os viaxeiros logo de volta aos seus países respectivos non Mais, probablemente máis o primeiro que o segundo por exemplo, me veñen á memoria pois, un dato de, de, do señorío de Olla non? de onde, onde non, se, non, non piden eh, uns labradores piden non pagar foro por, por, por causa da, da, da, da peste non? claro, a peste é Eh, está acompañada dende o primeiro momento nunha recesión económica brutal que afecta eh, en primeiro lugar ao mundo campesiño. No? Logo, eh, en 1352, en Meira, eh, eh, vamos nas, nas terras do, do, do mosteiro de Meira, aparece un caso de alguén que comprara unha herdade e non podía ira a tomar posesión por causa da, de, de ser ano de peste ven así no documento, ano de peste, o estamos, como vemos, eh, catro anos despois do inicio da peste, aí se vese a duración, e, e as medidas, en definitiva, eh, eh, o, o que pasa eh, que eh, se corta a mobilidade social, é dicir, porque non teñan coñecemento claro da, da orixen da, da peste, Por lo tanto non sabían que, era, que eran os, ratos que nesa trasladaban a, o vacilo e, e todo eso sino entón pensaban pois eso que, de que era un castigo divino ata que viña polo ar eh, entonces se toma unha serie de medidas que ben coñecidas por exemplo eh, eh plantar eh, por exemplo se, o bulo de, de que as aguas estaban contaminadas, que a trusera un estranxeiro que se movía sobre todo na, na, na, na cidade, pero ante todo o tema de pechar as murallas das cidades, e no caso do campo, como vimos neste nesto de, de Meira, pois non poder viaxar entre eh, no mundo rural dun lugar a outro porque está a peste instalada. Claro, Eh, en ese sentido se beneficiaban as ciudades, non? Porque tiñan, estaban amuralladas, podían pechar a porta e, e esa maneira se, se, o confinamento estaba máis asegurado, polo, polo tanto no campo eh, se sufre eh, moito máis. Por ese lado, aínda que por outro lado o, o vivir xunto a tanta xente nun espacio pequeno nas cidades tamén era unha vía de, que facilitaba o, o contagio. Sabemos que foi un, unha peste mortífera superior ás que houbera na, na antiguidade eh, romana, etc., eh, tanto no, no, no imperio oriental como no, como no imperio eh, occidental, danse números de, de xente que morreu pues, pois, do, collidos un pouco polos pelos do que sabemos que os datos hasta moi final de Edade Media así sobre a, po a población e a posibilidad de facer de unha demografía rigurosa desde o punto de vista histórico, etc. eran eran reducidas, pero sí que morreu unha parte importante da población eh, eh, europea, ¿no? Por lo tanto, é como hoxe, non? O que pasa que sin que a medicina avanzara tanto como, como se está avanzada, e tuveramos esa capacidade que ten a ciencia de, de, de, de que pudiéramos de poder responder eh, rapidamente con todo eu falo aquí de 4 anos entre 1348 e 1352 pero na pandemia actual eh, levamos vamos con, o ano 3 levamos 2 anos e vamos para 3 a pesar de, de todo o que o que avanzou a, a ciencia e a rapidez con que con que se crearon vacunas e agora os antivirais e eh, eh, todo eso. Pobres, os, os homens e as mulleres da de Media que non tiña toda esa capacidade, máis que nada a súa, a súa intuición e traballar, digamos, mediante o sistema de acerto e erro, non? O sea, tantear un pouco a ver que o que pode dar resultado ou menos resultado. De todas maneiras, hai moito de imaginario e, e probablemente eh, na, na resposta á peste negra, á peste bubónica, e probablemente se, impon, se, se mm, mentalidades colectivas ao sentimento pragmático, ao sentido mm, que, que, que sempre teñen todas as eh, sociedades. De feito, non, non fixeron nada contra a peste bubónica, simplemente Mm, dende o momento que deixou de atopar corpos nas que instalarse, etc., porque eh, a xente morría eh, eh de unha maneira masiva, pois foi perdendo forza, pero non de todo, eh, porque no século XVIII volve, etc., o seña que a peste bubónica nos acompañou durante non só os primeiros anos, da, da peste de 1348 nos am, am, acompañou eh, séculos eh, despois logo cando, cando viu a, a chamada a mal chamada gripe española en 1919 pois guardaba relación xenética coa peste de 1348 é dicir, nese sentido foi un momento terrible mm, que en Galicia debeu de impactar máis do que din os documentos eh, que, que son pobres en ese sentido, solamente nos permiten decir que aquí houve peste tamén, pero con eso temos que aturar, porque eh, digamos, o problema que tengo medievalista respecto ao modernista e o modernista respecto do contemporaneista, que cada vez hai máis fontes para facer historia, e nos temos que exprimir as que temos para a época medieval e chegar hasta onde nos permitan os documentos botando man da historia comparada e, e, e, e da reflexión obrigatoria sempre eh, eh, por parte do historiador. Eh, estamos en, estamos en Anos Xacobeo, o Papa concedeu os anos Xacobeos, eh, o apóstol Santiago eu creo que é eh, elemento definidor de Galicia. No? Eh, pero a miña pregunta eh, Bueno, eu eh, concordo con isto non Mobiliares, que era un artigo del que dicía que Santiago sufriu dúas inventos, non? A primeira, en 1805, cando descubriron supostamente cos seus apóstolos e tal, non sei, cos seus discípulos e tal. E despois, máis para diante, pois, no século XVIII, XIX, unha segunda invento, que se renova, no que estaba perdendo forza. Eh, eu queria te preguntar a ti, e, eh, tiña máis forza o apóstolo Santiago na Idade Media? Fixamos agora que se influencia do Camiño de Santiago, esa construcción de, de de Camiño de Santiago e tal, pero tiña máis importancia o posto de Santiago de Granaderi ou hoxe en Bueno, unha invención frutífera, eh? porque, de feito, nin a Cidade de Santiago, nin a Universidade de Santiago existiría, <laughs> por lo tanto, ti non, non hubieras podido estudiar eh, historia e eu non hubiera podido ser profesor de historia eh, medieval, non? Polo tanto, fructífera, onde hai unha parte imaginaria e unha parte real. A parte real de, eh, do movimento sacobeo é eh, a xente toda que se mobilizou e eh, construiu unha cidade, e construiu axudou a construir o reino de Galicia e a, e a nacionalidade eh, galega e, a, e, e, e axudou a construir Europa tamén. É decir, que hai unha parte real que, que é máis importante Eh, eh, que, que o feito eh, eh, de, de que estean ou non o resto do apóstolo aí eh, bueno, creo que Sánchez Albornoz e outros a deixaron claro que os documentos e incluso as probas arqueolóxicas non, non justifican esa afirmación pero de todas maneiras sigue sendo un feito histórico eh, unha forza impresionante no? Mm, para para Galicia, para a Península Ibérica e para, para, toda, para toda Europa. Na Idade Media, día, e día, existe Camiño de Santiago, en ambos dos casos, cales son as, as súas diferencias. Eu creo que na época medieval a peregrinación era máis sentida, desde o punto de vista, sobre todo, religioso, seña, correspondía máis, digamos, coa súa razón de ser fundamental, que era viaxar a, ao lugar onde están a sepultura do, do Santiago o, o Maior pois para rendirlle eh, culto e con todo eh, a gran romería digamos da, do occidente eh, medieval tamén existiu anteriormente pois a, a, a romería cara cara cara a Roma romería ben de Romero o que o, o, Romeiro, o que iba, o que iba a Roma, e logo a Xerusalén, que era moita máis dificultosa, eh, etc. E acaba sendo máis militar que, que, que civil. Por eso que a gran peregrinación da Europa medieval é a Santiago a Santiago de Compostela e a motivación principal, sin lugar a dúbidas, era eh, religiosa, pedir a intercesión do apóstol para, para mil cousas, como, como, como hoxendía ainda se fai cando cando se peregrina a tal eh, lugar ou a, ou, a, ou a tal outro. Con todo, a documentación demostra que, que tamén había motivación, digamos, aventureira e, e, e, e de, de, de ir a, a, a ir caminando ata o, o, o fin o finis terrae, o fin do mundo coñecido do occidente medieval o mundo que está na fronteira. Pensaban que ao chegar a Fisterra que, que eh, o que se veía era, era, era outro, a, a outra tumba, o mundo de máis alá. Bueno, eso non cambiará hasta que o, o mal chamado descubrimento de América, onde sabemos que do outro lado do, do Oceano Atlántico pues, eh, tamén había humanos eh, había humanos antes de que chegara Colón ali eh, natural na, naturalmente. Por lo tanto, hai un componente aventureiro, un componente eh, que acompaña tamén a, a, ao milenarismo mm, de, de Sacobeo, e, sobre todo, eh, eh, o, o, o, a motivación económica, é dicir, mm, o, o camiño de Santiago, ante todo, é unha vía comercial, non? Eh, moi importante para Galicia, pero tamén para para a Península Ibérica, o eixe económico de desenvolvemento na Península Ibérica estaba eh, en todo o que é a cornisa eh, cantábrica e é moi importante para, para Europa porque se ramifica e, e, e, e por, todo, por, por toda Europa esa rede eh, comercial. Por lo tanto, había comercio, había aventura, pero sobre todo había religión, Eh, na, na motivación para viaxar a, a Compostela. Hoxe en día, o Sacobé é máis que nada unha iniciativa política. Pero, ah, sí, sí. <laughs> hoxe en día, é eh, unha iniciativa política, pero, pero boa, é unha boa iniciativa eh, política, bueno, dende o punto de vista de Galicia, porque reconecta a Galicia eh, co resto da península, co resto de Europa, como na época medieval, eh, e supón como na época medieval tamén, digamos, unha vía pois para o desenvolvemento económico eh, e social eh, eh, de Galicia. Polo tanto, eh, sin perder os, as características que tuvo a peregrinación medieval, hoxendía podemos falar de, de unha eh, dun, dun retorno do, dos, dos anos eh, sacobeos por iniciativa política, etc., que non deixan de ter tamén unha motivación religiosa, é dicir, que hai unha parte que segue viaxando por motivación principalmente religiosa, pero tamén se viaxa por aventura e tamén se viaxa por algo que, dito desa maneira, non existía na época medieval, o sea, para realizarse personalmente. Cando ves aos peregrinos dicen que me viu moi ben porque puden reflexionar sobre a miña vida, etc. Viajando horas e horas, días e días, hasta chegar a, a, a Compostela. O sea, que hai unha peregrinación laica, hai unha peregrinación religiosa que non só non desaparece, sino que se, que se, se reaviva despois eh, dende finais do século XX ata principios eh, de, do século XXI, con, con decir que a peregrinación laica eh, por nós eh, é ben coñecida porque eu como director e fundador da Rede Académica Internacional de Historia e Debate, pois celebramos en cada ano Xacobeo e, e foron catro Eh, empezando en 1993 unha peregrinación internacional de historiadores para debatir sobre o estado da nosa disciplina a Santiago de Compostela a última nos Xacobeo do ano 10 a, a, a quinta lle correspondía no actual Xacobeo pero por razóns obvias non o poidemos eh, eh, eh, realizar no? Eh, polo tanto, e termino eh, falábamos do mal de as poucas ferramentas que tiñan os homens medievales para enfrentarse a, a peste negra e hoxe en día que temos todas as ferramentas e que non podemos facer un congreso porque a, a xente pois se contasearía facilmente, sobre todo a xente de América que ven moita aos nosos congresos onde, como sabemos, en América non, ha, non se dá o grado de vacunación que, que temos eh, hasta hoxe día que temos en, en Europa occidental e, e nada máis viva, viva o veo e, e que e, e que o exemplo medieval eh, nos sirva para valorar o, as, o que hoxe temos, é dicir, a capacidade de, de, de enfrontarnos a, a unha pandemia e vencela, aínda que isto eh, estaba anunciado para o ano eh, 2010 non podido ser, eh, para 2011 eh, eh, perdón, no, para 2020 non pudo ser, para 2021 non pudo ser, e no 2022 vamos a ver se somos capaces de vencela. Por lo tanto, humildes, eh? humildes, porque na época medieval o tiñan moi difícil, pero nós, con todo, con toda a modernidade e a capacidade técnica e científica e política que temos, aínda non somos capaces de poñer data para que poñer fin definitivo a esta pandemia do século XXI e mencionaba esa historia de debate e falarme moito cando estaba no grau, falarme moito, moitos profesores, moito de historia de debate e en parte tamén que me a partir de aí e tal, e nada, e, que mencionaste iso. E, última, moito unha pregunta, eu deixei un montón de temas atrás, podemos facer unha segunda conversa dentro de uns cuantos, uns cuantas, eh, uns, tempo. Como segunda volta. Eh, porque dixe moitos atrás, dixe os vikingos, dixe monasterios, a formación de monasterios, que algo esencial en Galicia, monasterios femeninos incluso, que interesa moito ese tema. Eh, pero, bueno, para cerrar esta conversa, esta gran, esta gran conversa, eh, hoxe en día, mm, normalmente, eu creo que, para min, está errado, pero se identificar eh, os suevos o, con Galicia e os visigodos con Castela Eh, é dicir, eh, eu creo que isto é unha, simplica, unha simplificación bastante absurda. É dicir, eh, identificar xogos con Galicia e eh, xogos con Castela é algo de desconocimiento histórico creo que bastante grande. entonces eh, a vostede que parece? Bueno, a ti que che parece? Eh, igual ou, ou algo de algo de certo si que hai? Bueno, Co de vostede é que che queda algo de alumno aínda, eh? E se ainda non logramos, ainda non chegamos a tanto a, a como a, a, como tuteo, a como que se tutee unhas clases, non? Bueno, eh, o que teñen en común os suevos e visigodos e os trogodos e outros é que son as invasións xermánicas non de, de finais de, de Imperio Romano comezos da, da Edade Media realmente comeza a, a, a Idade Media coas invasións, invasións germánicas e que, que crean eh, eh, no territorio periférico eh, que de, do que era o, o, o Imperio Romano Occidental un, unha serie de monarquías, unha, unha serie de, de reinos. E iso é o que temos en común eh, suevos e visigodos. A importancia que, que tivo o reino suevo de, de, de, Galicia, porque empregaban o término de Galicia, non? o término romano, decir, o reino sur de Galaecia. Non? Pois eh, eh xa, xa insistimos nela, moi importante, porque reflexaba unha identidade que eh, baixo ese, ese nome de reino de Galicia se foi consolidando ao, longo dos séculos medievales e creando unha nación especie, propia, peninsular propia, no? igual que se fixo en Cataluña, que se fixo en Castela e no, e no, e no, e no País Vasco. Por tanto, é moi importante, o que teñen en común. E a diferencia é que simplemente en, en, en Galicia os suevos crean un reino propio, separado do imperio, por suposto, pero tamén separado do resto da, da península eh, un reino eh, específico, bueno, se di que o primeiro reino que os, os invasores germánicos eh, crean na, eh, de, de, en Europa, no? Eh, eh, e os visigodos teñen, que, que pasa? Que os visigodos teñen unha historia moi distinta, Por lo tanto teñen unha historia de colaboración co imperio eh, que non tiñan os suevos. Os suevos lles foi máis fácil constituir un, un reino aparte porque eles mismos non estaban tan contaminados por, pola cultura eh, romana imperial como, como os visigodos. Os visigodos crean o reino de Tolosa no sur de Francia. E cando, cando eh, penetran no norte peninsular, nos campos góticos que ainda se chaman así, pois e crea, levan, levan a experiencia do estado de, de, de, Tol, de Tolosa eh, e, e crea un, un estado visigodo eh, no que fora eh, que un nome xeográfico máis que, máis que outra cousa a Hispania, a Hispania eh, romana se, se sitúa nun lugar central porque o que, o que foi eh, Castela eh, naturalmente eh, Castela-La Mancha eh, sobre todo a Mancha, pois pois é un lugar estratégico desde o punto de vista xeopolítico e militar para reconquistar ou para conquistar a, a península a península ibérica e, e, e claro, acaban século e medio despois de Reino Suevo de Galicia acaba absorbendo o Reino Suevo de Galicia a mediados do século eh, de, mm, do século eh, deza, deza mil, vamos a ver, 1400, no, do século VI, ¿no? Do século VI. En 500, no ano ah, 550 aproximadamente acaban absorbendo o Reino Suevo, que sigue aparecendo na documentación visigótica como o Reino de Galicia, igual, etc. ¿no? Entonces, esa capacidad política de artellar un Estado eh, y, y, y, de, y de ser capaces de de expandirse polo resto da, da península, o cual requiere unha capacidade militar, ter unha base surídica, etc., que os suevos eh, non tiñan. Aí está a diferencia que polo lugar onde se instalaron e pola súa tradición romanista eh, os, os visigodos foron capaces de crear un estado que sería eh, o antecedente do que logo sería o estado español a partir da, da, da, da época dos reis católicos ou, se querede, mm, eh, do que sería pois, eh, o, o, os reinos eh, cristianos eh, o reino central de toda esa cornisa cantábrica organizada como núcleo de resistencia contra o Islán a partir do século VI. Esta é a diferencia. Unha capacidade política, unha, unhas institucións jurídicas, eh, unha experiencia directa desde dentro do imperio, non como enemigos, sino como colaboradores do imperio, de como facer para expandirse políticamente, non? algo que os suevo non tiña, non porque non, non o intentaran, porque coalición cos vándalos intentaron no século V pois, eh, estender o seu, o, o seu dominio ao resto da península, pero non o lograron, quedaron enclaustrados, digamos, no noroeste peninsular, eh, paseniñamente os sueves o, o, os visigodos o lograron eh, a partir da mm, a, a partir de, de, do século VI con máis eh, facilidade e a interrupción da conquista islámica pero claro, logo de, da conquista islámica a, recon, a chamada reconquista o que fará recoller a tradición goda, visigoda non a tradición eh, sueva que queda ali eh, para para, para, para, para que os, os o analizaran historiadores eh, eh, futuros, non? e eh, iso é a tarea nosa hoxe en día, eh, e se queremos facer unha historia identitaria, e é eh, pois, buscar aqueles elementos que, que, que distinguen a historia galega do resto da historia eh, peninsular, e así foi os suevos, como eh, papel que xogou mesmamente eh, eh, o estado visigodo eh, dos campos góticos mm, eh, para, para, para entender o, o que será eh, eh, o estado de creado por Castela eh, e eh, logo pois eh, eh, a base que constituyen a base histórica para o que será o Estado español a partir dos, dos reis católicos. Pois, eh, chegou a primeira conversa con Carlos Barros, esperemos que haxa a segunda. E, e moitísimas gracias por, por asistir de corazón e gravar o que eu creo que a moita xente vai sorprender moitas respostas porque hai moitas cousas que a xente daba por dar por feitas e, a verdade é que miralo desde outra perspectiva e para iso se creí isto, para, que a xente e este os isto non ti e, e sepan dar a volta a certas cousas e ver de outra perspectiva e aportar datos que, que nunca ou que nunca non, que non, non se dan habitualmente Pois para eso estamos a historia se renova dende cada dende cada presente o asunto é que hai que cumprir ese, ese papel e eu animo a xente máis nova que faga o mesmo non? necesitamos reconstruir a historia en este caso de Galicia cada día Recording stopped.